Jag är svensk. Jag växte upp i Göteborg. Jag gick i skolan i Göteborg. Jag gick på universitetet i Stockholm. Jag älskar Sverige. Jag älskar Sveriges natur från Bohusklippor till Gotlands rauka. Om det är något här i livet jag ville ha mera av så är det tid. Tid att leva i landet som jag älskar. Tid med min familj tid att ta det långt. Tid att ägna mig åt svenska saker som köttbullar, IKEA, apa, så som svenskar gör. Men det finns ett hot mot denna livsstil. Det finns något som drar mig och andra svenskar iväg från min familj, iväg från mitt liv. Våld. Vart fjärde år tvingas jag lämna min familj för att gå och rösta. Jag måste läsa om partierna, se på flera timmar av partiledardebatter, läsa Twitter för att se om någon av partiledarna har sagt något problematiskt. Men jag röstar ändå. Jag gör det här för att jag älskar mitt land och att jag... <laughs> Sorry. Jag gör det här för att jag älskar mitt land och jag vill att Sverige ska ha en effektiv ledning. Det finns ett alternativ. Ett tryggt, stabilt, starkt Sverige där vi alla får tid att leva våra liv utan att behöva oroa oss om val eller demokrati. Om diktatorpartiet fick bestämma skulle ingen någonsin behöva rösta. Du har bättre saker att göra på valdagen än att rösta. Gå med i Diktatorpartiet på www.diktatorpartiet.com Diktatorpartiet, är diktatur du kan lita på.